Ukrayna ordusunun istifadəsinə yerli istehsal olan kamikadze dronlar verilib. Stugna batalyonu bu dronlardan istifadə etməklə düşmənin canlı qüvvəsinin və texnikasının olduğu yerə zərbə endirib. Telegram kanallarında yayılan həmin görüntünü təqdim edirik. Müzik